このシーズンとしてああ若手どもが、ああいい意味で調子こいて、ああイケイケな気分で負けても負けても、ああそれでもそれだけ変えれ、ああそれこそ新日本だよ、ヤングボーイだヤングライアンだ、ああそれでいい、ああもうたまたま今日は胸を借りるつもりで行って、ああよくやったんじゃないのあいつらにしてみりゃ、あでも まだまだああ勝ち取らなきゃ意味がない勝負見ての通り汗一つかかずに勝ってしまったよもっと強烈なものを当たってきてほしいね汗一つかかず勝ってしまった物足りないまだまだエネルギーが充満してる中で物足りなくてしょうがない残念無念 まあ、あのタッグリーグの最終戦ということでね最後残れなかったのは、まあ、今年はやっぱり、うんまあ、本当に悔しいですね、でも、うん、こうして試合組まれた以上はしっかりとやることをやって、うん、また次の来年に向けて、うん、明日からまたしっかりとやりたいなと思います。はい、以上ですタッグリーグというシリーズは終わった。 だけど俺のプロレス人生は全く終わってないからそれが、うん、このシリーズで感じたことの全て、うん、まだ生きているまだ体も元気で動いている、うん、それが全て今の俺の中にあるから必ずまた復帰して復活してまた自分のやりたいことやれることできることもっともっとすごいこといっぱいやっていこうと思いますありがとうございました Well, World Tag League is over for David Finlay. The tour is over. I'm done for the year. Once my flight get changed, I gotta stay here, but that's me done. So, uh, thank you for this year, guys. Come over here, big K. Come here, man. Tell you what, man, you didn't get to say a lot the other day because it was a little bit loose because of Maccabi-san's uh, knee trap from the top, but yeah. uh, dude, thank you. Yeah, it's been thank fun. You. Thank you. Today starts next April. improve, improve, improve, improve. Watch out for Big K, guys. So uh, I'll see you guys. Merry Christmas, Happy New Year. 今日で終わりじゃないです。始まったばっかり。次もっと進化して、かっこいいプロレスになります。